ट्रस्ट ना हो तो फिर रिश्ते में कुछ भी नहीं रह जाता किसी ने आके आपसे उसके बारे में कुछ कह दिया और आपने यकीन कर लिया you exactly know what you did right एक ऐसा इंसान जिससे आपका कोई खास गहरा रिश्ता नहीं था उसका आपने यकीन कर लिया और दूसरा जो आपके इतने करीब था उस पर शक कर बैठे असम्पशन से रिश्ते नहीं चलते मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं please sit with that person पूछ लीजिए ना पूछने में क्या जाता है कि उसने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था